परिचय दिएर अनि आफ्नो स्टार्ट गर्नुमा नमस्कार म राजकुमार महर्जन टिकाथली महालक्ष्मी नगरपालिका टिकाथली वडा नम्बर पाँचमा स्थित यो कृषि परियोजना कृषि विकास बहुद्देश्य सहकारीबाट सञ्चालित कृषि परियोजना यो दुई हजार अडसट्ठी मङ्सिर दुई गतेबाट सञ्चालित भएको हो यसमा हामी खेतीहरू विभिन्न प्रकारका मौसम अनुसारको धेरै प्रकारकाहरू मौसमी तरकारीहरू लगाइन्छ बढी मात्रामा सागपातहरूलाई बढी गरिन्छ अनि सागपातहरू चाहिँ स्थानीयमै बिक्री हुने भएर अथवा यो बाहिरबाट ल्याउनु नपर्ने हिँडै बिक्री गर्न सहज भएर पनि सागपातलाई बढी प्रायोरिटी भयो निकै ठुलो क्षेत्रफलमा गर्नुभएको छ यो लगभग लगभग दुई सय रोपनीमा गरे हो अहिले कटौती हुँदा हुँदा अलिकति अब लगभग लगभग पच्चिस तिस रुपियाँ जति घटि पनि सकेको छ जसरी घर निर्माणहरू जग्गा खण्डीकरणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ घटी भएको छ जग्गा बिक्री भयो होइन बिक्री भयो निकै निकै अझै पनि एक सय सत्तरी असी पनि छ यहाँहरू लगभग एक सय असी रोपनी जति लगेको छ भनेपछि त वर्षमा त धेरै निस्किन्छ है अँ सागपातहरूमा त धेरै नै मौसमी अनुसार त विभिन्न थरी गरिन्छ प्रायोरिटीमा चाहिँ सागै हो रायो साग चम्सुर पालुङ्गो मेथी धनियाँ अब यसको चाहिँ नि कुनै बेला निकै भाउ पाइन्छ असाध्यै नै पाउँछ अब यो बेला फेरि निकै डाउन हुन्छ एकदमै कम प्राइजहरू आउँछ अनि हामी बजार जाँदाखेरि अरूको सा बजार गयो भने लगभग लगभग त्यहाँको व्यापार डामाडोलै हुन्छ किनकि हामी सस्तोमा दिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो ठुलो भोलुममा आइपुग्छ अनि अरू सानातिनाले राख्दाखेरि चाहिँ कि यो घटना चाहिँ कसरी भएको छ नि बागडोलमा तरकारी मेला जस्तै सामान्य हाट बजार जस्तो लगाइन्थ्यो त्यहाँ गयौँ अब अरूको सागहरू पच्चिस रुपियाँ मुठा हुन्छ मुठामा लगभग चार सय ग्राम जति हुन्छ हाम्रो साग लगभग लगभग हाफ केजी पाँच सय ग्रामको जति साग उनीहरूको तिस रुपियाँमा बिक्री हुन्छ हाम्रो पन्ध्र रुपियाँ यति डिफ्रेन्स पर्न आउँछ होइन किनकि ठुलो भोल हुन्छ त्यो त सबभन्दा कन्ज्युमलाई पनि फाइदै हो र स्वास्थ्य स्वास्थ्य सागपातहरू बिक्री गरिरहेको छ अनि खुसी लाग्छ सामान लिएर जाँदाखेरि कस्टमरले पनि ल मैले सस्तो खानु पाएँ राम्रो स्वस्थ खानु पाएँ हुन्छ त्यसले चाहिँ खुसी चाहिँ खुसी नै लाग्छ तपाईँहरूको त आफ्नो सेल्स काउन्टरहरू पनि छ क्या अरे छ हामीले अहिले सत्रवटा खोलेका छौँ आफैले पनि त्यसमा पनि हामीले फेरि यस्तो छौँ कि एक ठाउँमा लग्यो एउटा भाउ लग्यो अर्को भाउ हुँदैन कि समान भाउ अहिले काउन्टरमा गएर किन्यो भने पन्ध्र रुपियाँ हुँदैछ अहिले अनि जहाँ किन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यस्तो चेन थियो कि कुनै ठाउँमा गएर कस्टमरलाई ठगौँ भन्ने चाहिँ सोच हुँदैन किन नितान्त सहकारी खेती भयो यसबाट उत्पादित आफ्नै सेयरधनीहरू आफ्नै सदस्यहरूले खाने आफ्नै आफ्नै परिवारभित्रको खाने जस्तो लाग्छ रेटहरू त्यहाँदेखि दायाँ बायाँ गर्दैन अनि यसको लगानीको लगानी चाहिँ कसरी गरिन्छ यो त नितान्त एउटा सहकारी खेती गरेर सहकारी लगानी गरेर हो यो सहकारी कृषि विकासको उद्देश्य सहकारी कुमारी पार्टीमा छ यसको अनि हेड अफिस पनि छ अनि यसले शिक्षा स्वास्थ्य यिनीहरू पनि लगानी गरिरहेछ शिक्षामा चाहिँ समिट नर्सिङ कलेज छ अथवा यता चाहिँ स्वास्थ्यमा चाहिँ नर्सिङ समिट हस्पिटल भनेर चाहिँ कृषिमा त यही भएर होला अनि बायोबेट र मलहरू निकालिकन यस संस्थाभित्रबाट भइरहेछ यो विभिन्न मध्ये एउटा हाम्रो एउटा कम् कम्पोनेन्ट चाहिँ कृषि भयो भनेपछि यहाँहरूलाई त्यस्तो लगानीको खासै त्यस्तो समस्या छैन उसले आफ्नो हिसाबले लगाउँछ वार्षिक बजेट हुन्छ होला होइन साधन यतिसम्म लगानी गर्ने मेरो बजेट छुट्याउँछ त्यही अनुसारले हुन्छ उत्पादन सामानहरू त्यसै बिक्री गरेर हुन्छ त्यस्तो भएपछि त अब एउटा व्यवस्थित पनि भयो वर्षमा हामीले कति उत्पादन गऱ्यौँ भन्ने यसो सामान्य तथ्याङ्कहरू पनि राखिन्छ नि त डाटाहरू त सबै नै छ अनि फिल्ड सेक्टरमा प्रायः म फिल्डैतिर भिज्छु धेरै यस्तो अनि यो फिल्डमा उत्पादन किराहरू कस्तो रोग व्याधि कस्तो यिनीहरूमा म धेरै लगा हुन्छु अनि भित्र प्रशासनिकमा चाहिँ त्यत्तिको छैन म इतिहास छैन भनौँ प्रशासनिकमा चाहिँ अनि बाली नाली सम्बन्धीको कुन बाली कुन सिजनमा लगाउने के गर्ने कसो गर्ने भन्ने त्यस्तो हो अनि टेक्निकल पार्टबाट चाहिँ म यता हेर्नु भएर रोग व्याधि किरा सम्बन्धीको चाहिँ बढी हेर्नुहुन्छ यसो एउटा रफ डेटामा हाम्रो वार्षिक उत्पादन कति जति हुन्छ होला यस्तै छ सर हाम्रो अब तरकारीमा त एक करोडभन्दा चान्चुलको व्यापारै गर्छौँ हामी जस्तै अन्य सागपातहरू त्यत्तिकै छ भोलुममा फर्स्टमै व्यापार त धेरै मात्रामा हुने नै सागपात हो टमाटर पनि त्यत्तिकै धेरै आउँछ सर होइन रेगुलर बेस हेरेपछि हामी कहाँ हुन्छ होला पाँचदेखि सात करोडसम्मको व्यापार गर्छौँ वार्षिक सो मध्ये सागकै धेरै होला साग त फर्स्ट प्रायोरिटीमा सागै बस्न आउँछ अनि सागको चाहिँ प्राइजिङ अलिक कम हुने हुन्छ अब अरू टमाटरको सिजनमा त किलोमै लगभग लगभग सक्छ सत्तरीमा अब खुद्रा हामी बेच्छौँ अझ होलसेलमा हामी दिँदैनौँ त्यो अनुसारले चाहिँ नि अहिले दुध साग र अरू अनि फाटाफुटी सिजनमा चाहिँ नि टमाटर सिमी बोडी भिन्डी करेला केरेला सबै हुन्छ त्यो भएर सबै सबै किसिमको तरकारी तरकारी त सबै किसिमको अब मान्छेलाई एक थरी मात्र खाँदा पुग्दैन यस्तो धेरै भेराइटी हुन्छ अब एकचोट पसल आउटलेटहरू खोल्दाखेरि त एकै भेराइटी नचल्नु भएको भएर धेरै भेराइटी अब अब यहाँहरूको त अलिकति यो रसायनको व्यवस्थापन पनि छ यस्तो छ सर अब म भन्नै पर्दाखेरि अहिले नेपाल ग्याप असल कृषि अभ्यासमा छिरेका छौँ त्यसको कारण चाहिँ डाटाहरू सबै राख्नुपर्छ सर हामीले कुन के चलायौँ चलाउन सबै पाइयो तर स्वस्थ खाना चाहिँ नि कस्टमरलाई अथवा आफ्नो ग्राहकलाई दिनु पऱ्यो यो नेपाल ग्यापले यो प्राङ्गारिक खेती भन्ने हुँदैन कि सर असल कृषि अभ्यास हुनाले जुनै पनि हाल्न पाइयो तर त्यसको टाइम अवधि चाहिँ नि कटाउनु पऱ्यो पानी नै हाल्दा नि स्वस्थ पानी हाल्नु पऱ्यो तपाईँ इकोलाहरू हाम्रो अब पानीमा धेरै मात्रा इकोला छ त्यो पनि प्रयोग गर्न पाएन त्यसको लागि इनार बोरिङ यस्ता चिजहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ अनि रासायनिक पदार्थमा नि मात्रा हाल्नु हरेक कुरामा मात्रा हुन्छ त्यो अनुसारले मात्र खेती गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले चाहिँ नि यो विषादी रहित तरकारी मात्र हो प्राङ्गारिक भन्दा नि अब रासायनिक चिज हाल्छौँ हामी सबै मात्रा मिलाएर हाल्छौँ रासायनिकमा युरिया डिपी पोटास पनि हाल्छौँ तर मात्रा मिलाउँछौँ र किराको रोग व्याधिको उपचार गर्दा हामी प्रायः जस्तो बायो ब्याक्टेरियल मलदेखि लिएर बायो सम्बन्धी विषादहरू प्रयोग निमहरूका यिनीहरू अरू प्रयोग गर्नेछौँ हामीले रा सिधै रासायनिक विषादीलाई चाहिँ छैन प्रयोग अनि त्यो पनि टाइम अवधि कटाउँछौँ अब नेपाल ग्यापमा पसेपछि त धेरै कुरा सिक्यो सर धेरै नै धेरै नै अब कुन चिजहरू कसरी प्रयोग गर्ने स्वस्थ कसरी बनाउने अब हामी सबै स्वस्थ बनायौँ यहाँबाट टिपटाप गऱ्यौँ सब पखाल पुखुल गऱ्यौँ सबै ठाउँमा राखेर राम्रोसित लग्यौँ तर लाँदाखेरि त्यो फोहोर भयो अथवा त्यो धुवानी फोहोर भयो राखेर बेच्ने ठाउँ फोहोर भयो त्यो नेपाल ग्याप लाग्नु हुँदैन त्यसै कारणले नेपाल ग्यापमा डाटा बेस चाहिँ यसको कडा रहेछ सर अब एउटा कोडहरू दिएको हुन्छ त्यहाँ नम्बर हुन्छ त्यो कन्ज्युमले लिएर खायो त्यसमा के फल्ट आयो मानव बिसारी नै देखियो अथवा त्यसको डाटा हेरेपछि त्यो कोडबाट हेरेपछि उत्पादनसम्मकोमा आइपुग्छ कसले बिउ रोप्यो कसले कुडो कुटो कोटाल चलायो कसले बाली लगायो त्योसम्म डाटाहरू चाहिँ निस्किन्छ र त्यो छ नै यहाँ यसरी सञ्चालन गरेको छ हाम्रो हाम्रो उत्पादन चाहिँ बजारमा जाँदा एउटा सर्टेन लोगो कोडमा जान्छ कोडमा जान्छ अब त्यो कोडहरू अथवा नम्बर वाइज राखिदिएपछि कुन बाली कसले लगायो त अब त्यसमा पानी कतिखेर हाल्यो त विषादीहरू के चलायो त भन्ने कुरो छर्लङ्गै हुन्छ त्यो डाटाहरू त्यसरी चाहिँ नेपाल ग्यापको तालिम दिँदाखेरि त्यो सिस्टम र सिस्टम भरिपूर युज पनि गरेका छौँ यता अनि त्यो एउटा राम्रो पक्ष भयो होइन उपभोक्ताहरूलाई पनि ग्यारेन्टी भयो धेरै राम्रो तपाईँहरूको व्यावसायिकतामा चाहिँ त्यसले के प्रभाव पार्दो रहेछ व्यवसायमा त्यसमा चाहिँ अलिकति त्यो नेपाल ग्याप लोगो लगाएर गइसकेपछि नि बजारमा अलिकति आमाहरू भ्यालु जुन चाहिँ बढ्छ अलिकति किन बजारको जस्तो भन्दा पनि दुई पैसा अलिक महँगो हुनु बिक्री गर्नु पाइयो अनि एउटा हामीले उत्पादन गरेका सामान जुन कस्टमरले खानुहुन्छ ऊ पनि ढुक्कै साथ खानु पाइयो मेन कुरो त्यो अहिले प्राङ्गारी खेती भनेर आइरहेको छ बजारमा टन्न सामान छ त्यो हो कि होइन ल्यापटेक छैन यो गुण तथा खाद्य नियन्त्रण उहाँको बबर महल गर्छ त्यहाँबाट चाहिँ नि प्रचार उनीहरूले सब चेक गरे हुन्छ यसमा तपाईँ आउनुहुन्छ सामान लिएर आउनुहुन्छ चेक गर्नुहुन्छ भयो भने फ्याँकिदिनुहुन्छ छैन नहाल्नुहोस् त्यो चिज हुन्छ <clears throat> यसमा चाहिँ नि हामीले पठ्याइ गर्छु भनेर पाइने अब बठ्याइ गर्ने नै हो भने अब त्यो राख्नै भएन राखेपछि चाहिँ त सबै थाहा छर्लङ्गै हुन्छ उनले जुनसुकै बेला नि चेक गर्नुहुन्छ नेपाल आफ्नो लोगोलाई त्यो चिज अनि सरकारले बिगारिदिनु भएको छ त्यसको ल्याब टेस्टदेखि हरेक कुराहरू सरकारले गर्नु भएको छ त्यो चाहिँ नि राम्रो पक्ष हो अहिले यो नेपाल ग्याप नेपालमा तिनवटामा भएको छ यो कृषि विकास बौद्ध सहकारी एउटा एउटा चाहिँ नि यतापट्टि कुन ठाउँको थियो यस्तो नाम बिर्सियो उतातिर दुईवटा उताको छ एउटा यो भइकन तपाईँहरूको बजार अझ राम्रो भएको छ एकदमै एकदमै राम्रो भएको छ अझ त्यति यसमा भर्खर भर्खर सुरुवातहरू नेपाल क्याब के कसो भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा पनि छैन अझ पनि त्यो बुझाउनु नि बाँकी पनि छ अब किनकि यो धेरै भाषामा लाग्दा मैले पाएकै भर्खर एक महिना दुई महिना चान्सुन भयो होला हिसाबमै गर्दाखेरि अब हामीले पनि अब लोकल कार्डको लोगो अस्ति एकचोटि त्यही छर्किँदाखेरिको के अरे त्यस्तै किटनाशकै भनौँ न छर्किँदाखेरि टाइम अवधि कटेर हामी पनि गएको छैनौँ लोगो लगाएको छैन किनकि एउटा त्यो उनीहरूको टाइम अवधि हेरेर पुगे भ्याएन भने बजार जानु पाइएन त्यो तिनीहरू पर्खिएर छ अब सक्यो हामी लगत्तै हामी जान्छौँ पनि लोगो लगाएर जानुपर्छ उनीहरूको चाहिँ नि लोगो चाहिँ टाँसेरै जानुपर्छ सर जाँदाखेरि जाँदाखेरि पर्छ हाम्रो सबैलाई ग्याप भनेर बेच्न पाइरहन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो ए या हामीसँग चाहिँ जम्मै ग्याप प्र्याक्टिसै छ कि सबै ग्यापमा गएको छैन कुनै प्लटको मात्र छ सर यो हामी सबै ग्यापमा छिरहेको छौँ यति बुझ्नु कि कुनै पनि सामान यो पनि ग्यापमा छैन अब यो अहिले देखिरहेको होला नहोला मसँग ब्रोकाउली एउटा ग्यापमा छिरहेको छ त्यो चाहिँ ग्यापमा प्रमाणमा प्रमाणित भएरै निस्किया हो त्यसमा मैले पानी हाल्दादेखि विचार गर्नुपर्छ बिचारी छर्किँदा नि विचार गर्नुपर्छ मल खाँदा हाल्दा नि विचार गर्नुपर्छ त्यो छ अब यसमा अब सिस्टममा अब नयाँ बालीहरू सबैमा आउँछ यी सबै नेपाल ग्यापमा छिर्छ बिस्तारै क्रमशः गर्दै एक स्टेप हामी लगभग लगभग आठ दस बाह्र रोपनी खोज्यौँ नेपाल ग्यापमा छिर्यौँ त्यस्तै दस रोपनी हो दस रोपनी नेपाल ग्यापमा छिर्यौँ अब यो अब लागिरहेको बाली बिस पच्चिस रोपनीको अब छिर्यौँ गर्दै गर्दा एक वर्षभित्र सबै नेपाल अहिले चाहिँ पर्टिकुलरली एउटा चाहिँ ब्रोकली चाहिँ तपाईँहरूको नेपाल ग्याप लोगोसहित जान्छ अनि बिस्तारै अरू अरू जाँदै जान्छ बादमा अरू निस्किनेमा जान्छ अनि त्यसपछि अब प्राय हरेक लाग्छ ठिक यो एउटा राम्रो पक्ष भयो अब यो अझै एउटा राम्रो के भयो भने मान्छेहरूले आज मैले खाएको चिज कस्तो हो भन्ने कुरा जानकारी भयो त्यो त असाध्य राम्रो विषय होइन अरू अरू अरूहरूको लागि पनि अरूको लागि प्रेरणाको विषय पनि भयो यसो गरियो भने राम्रो हुने रहेछ भने अब एउटा कुरा तपाईँहरू लामो एक्सपिरियन्स पनि भयो ठुलो फार्म पनि छ टुक्रा टुक्रा जमिन त अब टुक्रै टुक्रा हो है टुक्रा टुक्रा हुँदै विभिन्न खालको प्लट्सहरू पनि मिलाएर गर्नुभएको छ एउटा कुरा भनिदिनु यो विदेशमा खास गरिकन सबैभन्दा ठुलो समस्या हाम्रो धेरै भाइ बहिनी छोराछोरी विदेश बसेर फर्किन खोज्छ होइन यहाँ विकल्प देख्दैन अनि कृषिलाई विकल्पको रूपमा लिनुपर्ने हो कृषि सबैभन्दा ठुलो कृषि प्रधान देश भएको हिसाबले सबैभन्दा धेरै सबैभन्दा ठुलो कामै हाम्रो यसैमा छ होइन एउटा सानो तपाईँहरूको एक्सपिरियन्स भनिदिनु न कति रोपनीमा खेती गरियो भने एउटा सानो परिवार पाल्न सकिन्छ मैले भन्नै पर्दाखेरि परिवारले सञ्चालित गर्ने नै हो भने लगभग लग दस रोपनी जग्गादेखि पाँच छजनाको परिवार छ भने दस रोपनी जग्गा दिने र त्यसमा तरकारी मात्र नभइकन अथवा तरकारी व्यवसाय खेती त्यो भइहाल्यो नभइकन गाई सबभन्दा फाइदाजनक गाई रोटेसनमा चाहिँ चल्नै पर्छ तरकारी खेतीहरूलाई किनकि गाई प्लस बेसी यसको मलमूत्र हामी प्रयोग गर्नु पाइयो अनि तरकारीहरू त बिक्री गर्नु पायो दुधबाट नि हाम्रो मुनाफा भयो कमसेकम दोस्रो पनि जग्गा जति काम गर्न पायो भने चाटा गाई हाल्न पर्यो पायो भने हामी विदेश जात धाइराख्नै पर्दैन सर तपाईँ मा मासिक सत्तरी असी हजार कमाउन विदेश जानै परेन आरामले कमाइन्छ परिवारको मुख हेरी सँगै बसेर कमाउन सकिन्छ अनि सक सकभर अझ आफैले व्यापारीकरण गर्ने बजारीकरण आफूले गर्ने आफूले गरेर बिक्री गर्ने हो भने प्लस पोइन्ट त्यहाँ थपिन्छ सर आधा जति फेरि अर्को कमाइ हुन्छ यहाँ त बिचको खाएर साह्रै मार्का परेको छ किसानलाई अहिले कमसेकम बजारमा काउलीको रेट साठी सत्तरी छ भने किसानबाट उठाउने उसले बिसदेखि तिस रुपियाँ बाहेक उठाउँदै उठाउने छ त्यो पनि अझ कम कट कम होला सहरको नजिकको क्षेत्रबाट त्यो गर्छ भने अलिकति दुर्गम एरियाबाट उठाउँदा त्योभन्दा घट्छ अझ अब यहाँ चाहिँ नि पचासदेखि साठीमा बेच्नु पऱ्यो पनि पच्चिस रुपियाँ बाहेक त्यो किसानले होला छ त्यसरी गरी बजार पनि आफ्नो पकडमा राख्न सकिँदैन उसले पचासै नपायो भने चालिस रुपियाँ त बगलमा आयो अनि उसले कस्टमरले नि दस रुपियाँ सस्तोमा खान पाएँ भन्ने पाइयो त्यस्तो गर्दाखेरि बजार चाहिँ आफ्नो राख्नु पायो भने प्लस पोइन्ट हुन्छ तर दोस्रो पनि जग्गा गर्ने जति गाईहरू पाल्ने त्यसमा रोटेसन चल्ने अब पाँच छजनाले सधैँ काम पनि पाउने परिवार कहीँ जान पनि नपाउने दैनिक खर्च पनि चल्ने भयो भने त सबभन्दा राम्रो पेसा चाहिँ राम्रो हो तर नजानेर मान्छेहरूले बाँझो खेत राखेका छन् विदेश गएका छन् त्यहाँ मरिमरि पैँतालिस डिग्रीमा काम गरेका छन् अनि पैसा पचास साठी हजार बढेको कमाएन बढी पाएन पचास साठी हजार होइन बिस पच्चिस हजार अल्झिनुपर्छ त्योभन्दा नेपालमा गर्ने राम्रो हो ठिक छ है loss.